अब छी गजरिया गैंग अब छी हाम्रो गजरिया ग्याङ करै छेलाङ साला करै छेलाङ अबै छी गजरिया ग्याङ बाबू हमर देले रही कौन सो आभारू माल के बिया रही की ले ले दारू छोड़ देलक लबरी उदास रही छी गजा पी के लीवर खराब करे छी नशा में रही छी त कोई भी बात स्कूल जो पढ़ना त मारबो चार लात देख से निकल के खाइत रहे खैनी पोखरी में चले छौ गो नैनी कूद गेली हम लगा के जमा कैट काट लेलक हमरा ढोरिया साफ टेंशन है हम छी गोमन के बाप ओते ओते बिक पी के रहे छी झाप सब दिन घूमे छी पुलिस के साथ औरी देखेबे त तोड़ देबो हाथ भोरे भोरे आई माथा गेल रहे फिर पीछा से आके पता खा गेल खीर सोटा मार मारत रही अलेगो कार गन लेके छौरा सब गेले खार करै छै लैंग करै छै अबै छी हमरो गजरिया गैंग करै छै लैंग करै छै अबै छी हमरो गजरिया गैंग करै छै लैंग करै छै अबै छी हमरो Gajariya gang uncle recording studio करै छै लैंग करै छै अबै छी हमरो गजरिया गैंग देखे में सिंपल छी बिजली के वायर छुते जब जेबे हम एहन छी फायर यहाँ से जल्दी हो जो तू फरार नतल लगा देबू टाइफर बुखार गरम भे गेल छै रे हमर परा पैंट में फिरा देबो तोरा झरा मुहे हमर कारी गुना न है भाई गेली मोगी भले टेंशन न है शौक से तारी कोनो फैशन न है भाई गेली मोगी भले टेंशन न है सबके पता है तोहर कर तू तो तोरा लगे छौ पिरार पके भूत माल के पटेले हमर बोल बोल के झूठ बोल बोल के झूठ करै करे छलांग साला छै लैंग अबै छी हमरो गजरिया गैंग करै करे छलांग साला छै छल्याङ अबै छि हाम्रो गजेरिया ग्याङ करै छल्याङ सला करै छल्याङ अबै छि हाम्रो गजेरिया ग्याङ आइसै रेकर्डिङ स्टुडियो करै छल्याङ सला करै छल्याङ अबै छि हाम्रो गजेरिया ग्याङ बाराती में कैलिए भोक्सिनिया डांस छोरी हसल के मारे गली चांस लगैले रही उ लाल साड़ी मुखरा लगल ओकर बड़ प्यारी हमरा ओई रनिया से भे गेले इश्क चुमा लेबै बात कर लेली फिक्स ओकरा कहलिए हाई हेलो प्यार हुआ आपसे मेरा दिल ले लो खुश हो गए रनिया दे दिल कई किस पर भैया जनल के कही कह दे वो किस सोचली यहाँ से हो जाबै फ्लाइट भागेला के ताले फोड़ देलक लाइट मुंह पर मारले रहे चुनचुन के फाइट चुनचुन के फाइट करे छलांग साला करे छलांग अबै छी हमरो गजरिया गैंग करे छलांग साला करे करै छलैन छी हमरो गजरिया गैंग करे छलैन साला करै छलैन अबै छी हमरो Gajariya gang Anchal recording studio जाप बाजार महतर नेपाल